Desde 1995 se llevan a cabo los encuentros estatales LGTBI de forma anual. Este es un espacio del movimiento para compartir y reflexionar. Este año en Sitges se llevarán a cabo los 27 encuentros estatales LGTBI con varios años de historia detrás. Tener una importancia capital desde fado fa dos todo, todo porque han conseguido que el spy en común de tot el moviment LGTBI de l'estat espanyol. Eh, històricament, en els 90, la COFLE, que era la coordinadora estatal de Frentes de Liberació Homosexual de l'Estat espanyol, que provenia del 76-77, quan es forma el FAC i Alegan, fèiem les nostres pròpies jornades i la FLLGTB, que és la Federació Estatal, feia les seves. Eh, des de fa 200, com et dic, ens trobem totes, totes les activistes de l'Estat, i jo crec que això li dona un valor molt, molt important perquè és l'únic espai actualment doncs, eh, activistes des d'Extremadura, Canàries, Catalunya, Euskadi, independentment d'on provens, ens seiem dos o tres dies per poder doncs, discutir i posar en comú, sobretot posar en comú les experiències que anem fent Este espacio de puesta en común lo organizan el ámbito LGTBI de comisiones obreras y el FAC, que nos explican los objetivos y reivindicaciones de los encuentros. Uh, Pude posar en agenda política uh, todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana de las personas del colectivo LGTBI para tener una vida en cualidad, es decir, ser ciudadanía de primera en todos sus seus drets. Traiem dos grandes blocs de temas, Un, que es muy conegut, que són les polítiques en contra de la legitimifòbia, les lleis contra la legitimifòbia i també les lleis pels drets de les persones transsexuals, diferents aspectes no? en el món educatiu, en el món laboral. Ah, en el món laboral, per poder anar al món de la salut i no tenir també cap tipus de discriminació, eh, que a les escoles la coeducació sigui algo també de manera real i efectiva. Hi ha un segon bloc que per mi és importantíssim, que és el de salut no? la salut de les persones LGTBI, que ho deia el Joaquim Roqueta, el president de Gais Positius, que li agafa amb ell, que sense salut un moviment no pot funcionar. No? Realment jo crec que és una gran frase que hem de tenir presents, però a part hi ha dos temes jo crec que ara emergents que són importantíssims, que seria els drets sexuals reproductius, sobretot el tema de les dones lesbianes, en el, des del nostre punt de vista, bisexuals, amb el tema de que puguin accedir a la reproducció assistida sense cap mena de discriminació. Tenim un altre exemple, que és el tema de les dones transexuals o els homes transexuals que volen fer una reassignació de sexe, es troben en llistes d'espera interminables Hoy por hoy las expectativas de participación están cubiertas y las entidades organizadoras dado que a estas alturas ya se han cubierto las plazas previstas, aunque todavía están abiertas las inscripciones. En cuanto a las expectativas políticas y de contenidos, se prevén grandes consensos y un trabajo estratégico importante. Las expectativas es de mucha participación de muchas entidades y colectivos, de personas pro-LGTB también, Eh, de poder posar de manera real a l'agenda molts temes importants que tenim, que s'han de tractar de manera imminent, que no podem deixar passar ja durant més temps, i de tenir impacte també amb la resta de la societat, és a dir, no només per potenciar que hi hagi polítiques en, actives en, en el tema LGTBI, sinó que sigui algú de caire a nivell social que tothom estigui implicat, que no sigui algú com si fos d'un reducte d'un col·lectiu d'unes persones, sinó que és algú que té que veure en tota la societat. Que ja teníem més o igual que les jornades por lo tanto, ya las expectativas están cumplidas, no? de alguna forma unas trubadas a las personas que ven en la cantidad es importantísimo, no? mes mes cuando no han quedado para decidir res, no? ni a ponencias de grandes autoridades, no? sino que son punencias que cada cadascuna fa desde el activismo. Sitges será este noviembre escenario de estos encuentros que quieren poner las reivindicaciones LGTBI en la actualidad política, y lo hará desde el debate de la estrategia común del movimiento y con claras demandas sobre la mesa.